selalu bingung mau kemana kan aku nggak tahu mau kemana apa mau lanjut lagi yang kemarin tuh kita mau kemana sih aku bingung lupa apa istana presiden aduh <laughs> trauma nggak tuh tapi ya udah aku mau foto kamu dulu tapi nggak tahu nanti kalau kayak kemarin jenuh lagi lah tahu kayaknya kamu lama-lama lama-lama pacaran sama orang gagap nih kadang sore hilang lah Gak paham aku lah Udah dicoba belum di Udah Kemarin tuh juga gitu yang pas OTW federal itu loh aku bolak-balik jangan itu tapi nggak bisa harus harus imigrasi dulu dulu harus imigrasi harus imigrasi dulu kalau udah kayak gitu separah itu ya itu kamu doang Iya kan kalau yang lain aku kan nggak bisa Bambang. Hmm, nggak tahu. cuman udah berapa kali aku on ini tapi nggak bisa bisa Super enak tuh kalau nggak bisa ngomong kemarin gitu, tenggorokan gue kok. kabur aku kabur masih level satu astaga nggak apa-apa lo kabur sebisa mau kabur tapi nggak jadi deh masuk enggak aku juga enggak aku balik lagi juga juga ya. masuk aku tinggalin keluarga rumah eh. sampai bingung itu mau proses ya. tiba-tiba kan ketemu gitu, eh kakek bingung kah canggung nanti bisa bilang kopes kamu Ditambah sama si ini Pak Norton udah ada lagi tuh. Iya, kemarin pas lagi itu dia. Pas lagi atau pokoknya datangnya pas aku udah pingsan terus dia baru datang. Berarti benar liburan pas hari. Nah itu aku juga nggak ngerti. Gitu. Iyalah kasihan sama Vera. Kamu bisa naik, kalau aku enggak. oh iya mandi eh mandi kok mandi sih lagi eh, nggak uh, tahu di mana ini pokoknya lagi jalan nampak nggak ada center itu ada ini hmm, dari <laughs> pistol ketembak oh itu pistol mm -hmm. hmm kalau ketembak lagi ini jam jam 12 malam lo ini kita di sini mau uji mental kah? uji kamu duluan masuk mental tuh. oh ya uji nyali oh iya salah tipu enggak lah masa aku yang disuruh duluan ih <laughs> guru ini ada sejarahnya apa emang kamu kan jadi tour guide oh ini oh gede terus tahu iya ada belakangnya ih <laughs> ini literally harusnya kolam berenang ini gak ada airnya agak gede kali wak ah iya di kota kenapa lagi ngedit sama Kuro nah kan ganggu-ganggu nanti homo sama Kuro mau boleh nah <laughs> tuh tadi homanmu nyariin kamu tuh astaga Masih. bisa bisa bisa ini airnya mana hmm. btw ada gimana hmm. tapi nggak ada airnya itu dia eh jangan turun nanti misalnya lu ngapain apa lompat ke bawah <laughs> apa sih <laughs> eh apa sih <laughs> ini aku tonton eh, ih tadi bangun gua sekarang tidur lagi bangun nggak aku geledah nih uh, uh, uh, tadi ini ceritanya lagi ini kah yaudah mumpung lagi ini jangan di <laughs> kok mati tapi bisa ngomong eh tadi kan kamu bangun Iya <laughs> ada apa? Iya ada Mimi. Lupa di sini tadi kira ada air ya. Enggak ada lah. Kan tadi aku udah bilang nggak ada airnya. Nah itu dia, terus di sini tuh kita bisa. Bentar, zona merah tuh apa sih? Nah, salah lagi. Hah? Enggak, jadi ini mau bahas hotelnya apa gimana? Bentar, bentar, bentar. Zona merah itu kayak. Enggak salah, gua gak ngerti. Di oh harus di oh. Discord. Kok suaramu enggak ada? Mau jadi foto full Discord gitu. Ah. lo crop sendiri atau gimana? Oh, gitu. Coba kuro. Nah, hmm. baru ada. Apa tuh zona merah? Enggak, dia salah. Harusnya jangan dari zona merah. Itu zona terlarang. Soalnya di sini kan di peta nggak ada. Nah iya, aku makanya bingung tuh maksudnya gimana? Itu seharusnya zona intai, tulisnya. Oh. Kurang kita tuh kayak ladang gitu-gitu. Harus tungkep di situ. Oh. Bisa seperti itu. Dan Tapi hujan gitu. Para komenin. Apanya? Mereka balapan naik tangga. Ya aku pasti kalah lah. Eh mulai. Jangan lari. Berangkat. Gak mau. Iya, jangan nggak mau masuk sendiri sabar mitosnya ada pelayan yang mati begini eh tuh kan tuh kan mulai ini yang kurang aku yang aku yang wih ih ih gelap banget Silau. ini. oh ini bioskop apa nih bioskop Gak nggak ada bioskop iya, ini bioskop bioskop duaan lagi di iya. pojokan iya gelap banget kita kan di pojokan bambang ih pikirannya ih kurang <laughs> keluar keluar gelap gelap emang kuro bisa hilaf juga kah aduh Aduh. aduh di belakang itu. Oh ini belum di sini. Mana? Eh. Eh. Eh, eh apa nih? Apa nih? Eh, eh, eh. Apa nih? Mau ketonjok kah? Eh, sih, bukan sih. ini apa lagi? Ih, tempat senjata. Ini, apakah persenjata kah? Hmm. Oh, eh, ini tempat ini mereka naruh senjata buat bunuh pelayanan itu ini. Rumor eh, katanya. Katanya rumor. Senjata di sini bisa nembak sendiri. Eh, si hilang sih. Di mana sih? Si. Oh. <laughs> Sini nah. sini sini sini sini. Oh, oh, <laughs> jadi kamu yang berani ya? Iyalah. Eh, kesini ya, salah. iya, aku lupa satu hal apa? Kalau dilanggar bisa pamali. Apa? Ada satu hal yang penting sebelum masuk sini sebenarnya. Apa? nggak boleh pakai sepatu ih terus gimana ya terlanjur jadi lepas aja <laughs> terlanjur lepas aja gimana dong maksudnya enggak nomor katanya kan pelayan itu sering ngepel nih di sini dia tuh paling marah kalau ada orang yang injek lantai yang dia pel tuh pakai sepatu mana kita kemana ya ke atas kita kemarin tahu bukan ke depan sini iya sini jauh enggak ke sini deh coba nah iya nih oh iya ini aku nggak mau duduk dah kok nggak bisa jalan Ya bisa jalan. Jangan dari situ dong. Oke, okay, bagus. <laughs> oh, dari Pak sini. Mau dipoto. Pak Presiden, Pak Presiden. Sabar. Gelap kayak masa depanmu. <laughs> Waduh. gelap dong. Kan aku bilang gelap. Tunggu terangan dikit lah. Kan ini jam sungguh. Ya, yeah, ini gelap kayak masa depanku kalau nggak ada kamu. Waduh. Oh gitu ya, kok kok, kok bisa sih? <laughs> si Wayu langsung komen nih. Aku. Gila dia berisik lagi. oh <laughs> iyalah Bambang. Tungguin tungguin pagi dulu. Iya. Yeah. Gimana sih duduk? Aku kira udah ada ini, udah ada matahari. Belum kan i jam 4 nih Soalnya muka kamu bercahaya. Waduh. eh, bisa juga nih kurang gini-gini ya. kita duduk dulu aja. Tadi dulu baris barisku masih remet. Oh, kan langsung rame. Ah, ah. <laughs> siapa siapa yang Kami di gimana? Itu di voice itu loh, voice apa internasional. Oh. Pasti berisik. Tuh kan, ah kan remat. Mm -mm dudukku tuh masih remet aduh kita foto di atas aja di, atas di atas gimana nah ada lagi ruangan di atas nih ya kah coba ayo ya. nah di sini satu hal lagi apa kalau naik tangga harus kaki kanan dulu ke kanan. Kiri. Aku kanan. Emang dikira mas kah? Biar Biar sopan. Ya apa? Kita mundur dulu guys. Wah kita ngejim dulu. 굴어 굴어 굴어 이 굴어 Âu oh. Âu oh. Ừ, cắn pura-pura matinya sentil langsung hidup lagi enggak sebenarnya bukan karena disentil ya karena disentil G kamu juga mau jadi Cinderella kah? <laughs> waduh jangan ke toilet ya <laughs> lu ngapain di sini? Pemalu <laughs> berdua. Pemalu. ini ada apa? Jim. Hmm. Oh, ini petik apa? ini lagi ini kemarau waktu itu awalnya hari dengan berlari oh foto apa lagi di treadmill kamu narsis juga ya ternyata <laughs> terlaku yang captionnya Sabar <laughs> Lari apa joget-joget gitu Lari apa joget-joget gitu Itu lari atau joget, Pak? <laughs> kan doang, pencitraan. Padahal mau ngeberan. Oh. Eh, ada anak Pak Bisugi merujukin ini loh 5M. Siapa? Ada anak influencer gitu. Ntar aja. Udah amat. Bahas di sana. <laughs> Doraku. Itu kabar aja gimana tuh, kasihan loh. Eh, kamu kemana? Kemarin kenapa cepuin ke Ajis? Oh, iya. Enggak. Tahu tuh dia galau-galau, dia galau-galau. Tahu enggak? Gak? Kemarin tuh dia pakai akun keduanya. Kan dia bisa ini jadi akun kedua coba, itu. Coba lihat Twitter, coba lihat Twitter. Kamu kepo. Enggak deh, gue oh. Hmm, gimana? Enggak. Hmm, gimana? Enggak. Enggak ngeliat Twitter, enggak lihat Twitter. Eh, kok enggak lihat tadi pas aku lihat kamu aku lihat kamu main Twitter. Enggak itu, aku main. Aku ngechat Mbak-mbak Gojek. Enggak. Kok ngechatnya Mbak-mbak Gojek? Enggak, Mbak. Masuk, masuk. Heh. Jawab dulu. Apa? Nih, kita makan dulu nih. Yuk, sarapan. Kalau nggak sarapan nggak. Uh. ini mau tahu kenapa ini kursinya ada lebih dari satu aku kurung dulu harus jawab dulu kurung apa? jawab dulu yang tadi apa? nggak mau bucin tapi jadinya bucin enggak enggak apa apa sih ada apa sih mi mi mi mi mi nggak boleh kurung nggak boleh keluar nggak boleh keluar enggak apa apa itu bucin apa itu ah Mm, eh, mm, mm. Enggak, iya aku kurung dulu. Aku kurung. Aku kurung nggak boleh, nggak boleh. Enggak, jadi gini. Pada dulu kala kita semua hidup dalam kedamaian, tapi semua berubah saat negara menyerang. Siapa yang nyerang emang? Negara. Kamu kok pakai sepatu? Oh iya. Nggak boleh. Kenapa pundakmu berat kah? Udah, udah, udah. Mereka bisa tahu loh aku di sini tadi. Cuma dia datang sendiri. Oh iya juga ya. Kita ngumpet